घमासान के बॉलीवुड मसाला में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्ट्रेस नयन थारा के कुछ फोटो शूट्स जो कि एक एक्टर हैं और इसके साथ साथ ये मॉडलिंग भी करती हैं और साथ ही इन्हें कई फिल्मों में भी देखा गया है और ये तमिल फिल्मों में ज्यादा देखी जाती हैं तो हम आपको दिखाने जा रहे हैं नयन थारा के कुछ हॉट फोटो शूट जो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं Thank you.